ये मेरे चैनल का दूसरा वीडियो है तो मेरे चैनल का नाम है अमन सक्सेना ब्लॉग्स वीडियो तो गाइस आपने मेरे चैनल को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया पहला माई फर्स्ट ब्लॉग ज़्यादा वायरल नहीं हुआ तो ये मैंने दूसरी वीडियो बनाई है कुछ दिनों के बाद तो अभी आप देख सकते हो मौसम पूरा खुला हुआ है और अभी बारिश तो होगी नहीं तो अभी आराम से हवा चल रही है गर्म गर्म तो यानी घाम तो आती है चली जाती है तो गाय सभी आप देख सकते हो बिल्कुल आराम से हवा चल रही है तो गाइस आपको आप दिखाते हैं जल्दी से और जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब बटन दबा देना तो चलते हैं चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी गाइस तो अभी आप देख सकते हो माच के नीचे तो अभी गाइस कोई है नहीं मम्मी सब बहरा बैठी हैं तो अभी जा रहे हैं हम खेत पर तो अभी लौटेंगे थोड़ी देर बाद जो बुरा है सो फेंकने जा रहे हैं खेत में तो जल्दी से जाते हैं और जल्दी आते हैं अभी आप देख सकते हो हम आ चुके हैं घर पर तो मैं पहले ही आ चुका था तो मैं अभी गया था दूसरे घर पर वहाँ पर मेरा एक छोटा भाई है तो उसे मैं खिलाने गया था तो अभी देख सकते हो यहाँ पर भैंस बंदी है और यहाँ पर भैंस की यानी पड़ै पड़ैया भी बंधी है और यहाँ पर बकरे भी बंधे यानी बंदे तो नहीं है ये हरियाई खा रहे हैं और बकरी भी है यहाँ पर तो अभी आप देख सकते हो कि मैं अभी बहरा रहा हूँ मैं अभी भी यहीं पे उठा रहा हूँ तो अभी चलते हैं खेत में यानी छत पर तो दिखाते हैं आपको रात में कैसा मेरा गांव लगता है तो चलें तो गाय अभी आप देख सकते हो हमारा गांव कुछ ऐसा दिखता है रात में बिल्कुल अंधेरा इधर अंधेरा है यहाँ पर कोई और बल्ब जल रहे हैं पेड़ भी है मेरे इनके घर के पीछे इधर खेत हैं इधर इस और सामने की तरफ और इधर घर है जिसके किसी किसी के छत पर है बल्ब जल रहा है किसी की नहीं देख सकते हो इतनी बढ़िया और यहाँ पर अभी काली अंधेरी रात है यहाँ पर स्टार भी चमकने लगे हैं तो भी गाइस अभी आप दिखाते हैं अभी आपने वीडियो पूरा देख लिया है तो लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को और पे सेलेक्ट कर दें तो अभी के लिए बाय बाय